ਹਾਉ ਗੰਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰੀਦੇ ਆ ਫੈਸਲੇ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹਾਉ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਮਗਾਏ ਅਸਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇ ਚਾ ਕੋਰੀਏ ਧਾਣੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲਾਣ ਨਾਲ ਰੱਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨਾ ਹਿੱਕਾ ਤਾਣ ਕੇ ਪੈਰੀ ਦੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨਾ ਹਿੱਕਾ ਤਾਣ ਕੇ ਪੈਰੀ ਦੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਟਾਕਰਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਟਾਕਰਾ ਹਾਉ ਗਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਫੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਸਾਡੇ ਮੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠਾਠਾ ਕਾਗਜੀ ਮੰਡੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਕਾਂ ਤਣਦੀ ਸਾਡੇ ਮੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠਾਠਾ ਕਾਗਜੀ ਮੰਡੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਕਾਂ ਤਣਦੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕੰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕੰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜੀ ਦੇ ਰੌਂਦਾ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤੰਨਣੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੇ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦੇਖੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ